在周一的部分，我们会迎接的是乌兔太阳日，吉时落到的是辰时。那么一般补片，我会建议呢，可以在当天的早上呢，可以对着太阳何时去祈福。可是呢，因为我们在这一天逢到了天贼还有驿马这两颗星宿，由他们的这个。 干扰的一个状况之下，会变成你所祈求的事情就容易会有一些颠簸起伏的一个起状况，又或者是在最后关卡的时候呢，可能就会被被别人呢捷足先登的一个状况，所以就不建议大家在当天去做祈福的动作。那么同时在当天的清晨的四点五十六分，我们会逢到旺。那么在这样的一个组合的状况之下呢？ 它是很适合可以来做生机的。那么做生机的话呢，就要特别留意一下，因为一般来讲它是针对要来补运的。但是呢，补运有补很多的方式，比如说的针对当天所值的这个生机呢，它就是不是针对求财的，因为在当天逢到了无路的一个状况，所以当天的生机呢，它是针对如果你是想要求功名。 想要能够在事业上的发展更好，那么就是在当天可以去进行哦。可是如果你是除了呃有功之外，你又希望有得到利的部分，那我就会建议我们另择他日再来运用喽。那么再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是宝光睡合的日子，所以呢，在当天的晚上哦，也就是我们在这个九点过后，其实呢，你就可以。 在九点到半夜这个期间，如果有月光的时候，我们就可以把手中佩戴的一些水晶呢，拿到户外，透过月光的照射呢，来做一个呃除秽以及重新加持的一个效果。当天同时也逢到了大偷休日哦，所以呢，针对在当天呢，如果我们要移动家具啊，哦，也是都很适宜的。那么也建议在当天呢，我们可以做过做这个。 呃，整个大环境的大扫除来达到除秽，还有包括自身的这个部分呢，我们可以透过沐浴哦，那尽量是用有这个精油哦，或者是快木香味的这个呃肥皂乳哦，来达到这个去这个除秽的效果。当天也同时很适合针对如果你有安床哦或者是嫁娶需求的朋友。 那会建议，如果要把这个自身的晦气除得更彻底一点，在当天也是很适合，我们可以剪指甲哦，或者是可以修眉等等的事项。再来针对的是周三这一天，我们会迎接的是月见土府的日子，那么就要特别提醒，家中有这个花圃啊、有花园的朋友们，在当天不要去翻动土壤。那么在当天同时逢到了山上以及天马，所以它是非常。 不适宜土葬的日子哦，那么当天其实大部分的集市是建议不取，也就是不要用的。好，那唯独呢，针对如果我们是呃务农的，那么在当天是很适合割米啊。好，那么再来就是针对周四这一天，我们会迎接的是火星招温的日子。那么当天同时呢，也逢到了是劫煞土福。 哦，所以呢，要特别提醒一下，在当天除了要注意，呃，跟人的互动的脾气，还有呢，嗯，就算要有争执、要争论哦，请记得口罩要戴好，不然呢会有招瘟疫，比如说呃，流感啊，或者是疫情的部分都要特别的注意。那么再来就是呢，在当天是很适合可以习艺哦，也就是说，如果你有想要报名一些课程啊，或是想要去。 呃，学学习一些新的事项都很适合在当天呢去做决定哦，去报名。那这一天也是很适合可以理发的日子哦，来帮自己达到开运的效果。再来针对的是周五这一天，我们逢到的是天火天狗的日子哦，所以在这一天你会觉得这个气候特别的呃闷哦，甚至会有种那种黏黏的感觉。你也可以把它当做像是那个。 秋老虎的一个效应哈，那么在这一天呢，是不宜入宅，也不宜安香、嫁娶、开光，甚至呢，有些人可能想要定期的去呃调理这个经络啊、理气啊，在当天也是不适宜的。主要是因为地气的一个运转上面呢，跟我们的磁场已经会有这种混浊的状态，所以就不建议我们去理气哦，不然你会觉得身体会觉得不是那么的舒适哦。 在针对的是周六这一天，我们会迎接的是六龙天罡的日子哦。那么当天同时逢到了月煞哈，那也同时逢到了正红煞日，所以吉事是少取，尤其是像这种呃进人口啊、嫁娶啊、入宅这一类的事项。那么同时呢，也会针对命里有犯到魁罡的朋友们，尽量在当天要吃。 这个方便数哦，或者是说，我们尽量在当天不要吃牛肉跟相关的加工食品，才能够确保我们的运势呢能够呃泰然。最后呢，针对的是周六这周日这一天，那么在周日这一天，我们逢到的是金鬼进入的日子哦，所以呢，在当天是非常大力可以帮仙人安排进塔哦安葬。那不过要特别提醒一下。 当天呢，也同时呢不宜探病的日子哦。所以呢，以上呢是针对当周呢的这个日课吉凶，好，以及要注意的事项。再来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属鸡的朋友，第二名呢是属狗的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，你们的表达能力呢会转强哦，所以别人就比较能够理解你所想要陈述的事情，非常有利于业务相关的洽谈。那么同时你也会因为获取了这些信任呢，而可以让这些谈判变得进展更加的顺利哦。在事业上，你可能会尝试，或者是会尝到一点甜头哦。 呃，因为呢，这些是由你过去累积的经验所带来的。也就是说，如果你在当中你面临到要处理一些难题呀，你会发现，哎，这个我以前有处理过，哎，所以我是擅长的，我知道怎么样去善后哦，所以处理上就不会觉得困难，甚至你还可以处处理的比过去要来的更好哦。因此呢，对你来讲是相当加分的一环哦，请好好的去运用，那同时也可以把。 那个你后面的这些新手呢，把他们带起来。再来，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么特别需要留意的地方。在周一的部分呢，我们会迎接的是很有干。针对老鼠老鼠的朋友呢，我们会迎接的是很有干劲的日子哦。那么这也代表是呢，在这个礼拜针对鼠老鼠的朋友，我们会迎接得天独厚的好财运哦。 你跟合作的对象的默契呢，也可以达到最高点哦。那非常有利于，尤其是像 email 啊，或者是一些呃公文啊、书件、文书的一些往来，或者是如果你是从事这种技术性的工作的时候呢，也非常的能够呃完整的按照正确的 SOP 去进行哦。那么提醒一下，就是如果在这个礼拜你觉得我们在 呃，思考的时候啊，我们的思路有受到一些阻碍的时候，不妨呢就可以翻一下书啊，呃，或者是跟别人聊一下天呐。你就可能可以间接的得到一些新的灵感。那这一个礼拜可能在工作时数上会稍微的增加一些哦，但是呢，只要你呃把这个干劲呢用在去完成这些呃多增加的业务量呢，你就会发现呢，这个财运呢也会跟你的这个。 业务量是息息相关的，也就是你会迎来更多的一些 bonus 啊，或者是钱财的奖金哦。那所以在这个礼拜，其实财运上算是蛮不错的，呃，是有增加的，而且是有正面的一些帮助。那在感情的部分呢，就是如果你能够在另外一半面前展现出你的这个活力呀，或者是幽默感，那就很容易呢吸引到对方的 attention 咯。 好，那么在当中呢，因为我们的运势相当的旺盛哦，因此并没有需要留意的天数。那么针对属牛的朋友、属老鼠的朋友呢，我们在当中呢，我们的开运花呢是这个雪花莲。那么雪花莲呢，它是重生在这个地中海的沿岸，那它会散布在地中海上的小岛上面哦。因此呢。 它也是透过这个清爽的海风所培育出来的植物，因此它的祝福之下就象征的是像海风一般。那我们都知道，海风呢，它吹过来是很舒服的，暖暖的。但是呢，在特定的天气的时候，就会觉得有点黏黏的，甚至有一点咸咸的感觉。基本上就是你是可以感受到的。好，所以呢，受到它祝福的的这个属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢。 你有的时候会给人家觉得很爽快，可是有的时候呢，又会觉得让人家觉得有一点点黏腻，有一点点呃，会让人觉得毛躁哦。所以特别就要留意一下，在互动上面呢，不要让对方觉得不舒服的言论哦，莫名的从你的口中跑出来哦。再来呢，下一个是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当中呢是属于积极向上的一周。 这也代表是我们在当中很容易遇到好事哦，但是千万不要得意忘形哦。尤其是当我们遇到困难的时候，请你不要气馁，只要你能够保持很积极的心态，就可以扭转局势。那么在当中一定要去注意，你们比较容易会有这种犯粗心大意的一个毛病哦，尤其是针对书写的文字啊，或者是数据上的处理上。 要格外的用心跟留意。那么在这个礼拜，你在工作上呢，呃，可能会觉得比较不愉快哦，或者是在学习上呢，也可能会觉得比较有一些障碍在。那么在这个时候，建议你可以多跟你的亲友啊，可以倾诉，那么得到别人的安慰跟鼓励，或许呢，也可以召唤回你的一点点的自信哦。那么在人和方面呢，互动上。 呃，跟发展方面算是顺利的。呃，只要呢你对于他人呢有一点点的这个付出或是主动，那么对方都会觉得心满意足。那么针对属牛的朋友，我们在当周要留意的天数是周一，而针对你们在当周的开运花呢是蓝铃花。蓝铃花呢，它又称是苏格兰的蓝色铃铛，或者是妖精的铃铛。 因为它的外形呢，看起来就很像是一个吊钟，而吊钟就会让人家想到是像房子的玄关处我们所会挂的这种风铃啊，或者是铃铛。尤其是当有人来拜访的时候，这个铃铛不就是会响起来嘛？因为门被推开了，所以呢，它的祝福之下呢，也就象征的是访问。那么在这个礼拜也意味的是，如果不是你出于主动去，呃。 见对方，或者是去访问对方，那么你也要去做这个邀约的动作，因为在这个礼拜呢，通常这也会是一个很好的 approach 去，呃，跟别人去可以深交的时间点哦。再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当周是属于需要拟定策略的一周。 那么也会建议我们必须呢，要详尽的了解我们竞争对手的策略哦，要制定一整套行之有效的工作计划。那么你这样子呢，在工作上呢，才可以进步的更快一点哦。那么针对的感情的部分，针对属老虎的朋友，如果你能够给对方多一点的温柔跟这个关爱，甚至是关心哦，那么。 对方呢就会用浓浓的爱意呢来回报你。那如果是有对象的朋友，也要特别提醒你们，在这个礼拜一定要处理好两性关系，尤其是你的关系还没有拿个准的状态，你还在选择的状况，因为不论是你还在选择，或者是你的对象也还在犹豫要不要答应你，你们都很有可能会面临有第三者的插入哦。那么在针对单身的朋友的话呢，就尽量可以在聚会中呢。 呃，多去彰显自己的特性哦，呃，比较容易会有得到艳遇的机会。在感情方面呢，基本上在当中要注意的事项就是这样子。而针对我们在这个金钱的一个部分哦，财运的话呢，会建议我们在心态上呢，跟调和的部分，尽量呢要采取比较用专业的方式去面对，也就是你要透过数据来去决定你是否要去，呃，投入。 会比较理想哦，那也就是会建议，也可能也意味的是，你近期的一些投资理财的讯息的资讯量太少了，需要去恶补了。有可能是有点 out of date，你需要去把它再增强一点，才能够确保你下的每一盘呢是呃比较有胜算的哟。那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周一。 而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是金豆花。那么一般的植物，它们都会在特定的季节里面开花，但是金豆花呢，它却是属于一年到头都是盛开的金黄色的花朵。所以呢，它的祝福之下就代表的是丰饶。而受到这个金豆花祝福的你们呢，在当周感情会相当的丰富。 表演的欲望也会相当的强烈，甚至有的时候会让人家觉得你真的有点夸张哦。呃，那么不管如何，你的这些肢体反应啊，或者是脸上的这个带来的这种特效，都很容易带给周围的人欢乐，所以是没有关系的。那么针对女性的朋友呢，在这一周你们的母爱更是大喷发的状况，所以呢，你就很容易也会让你的对象，呃。 会觉得很想要跟你成立或者是组成一个家庭哦，然后可以过着后续的一个美满的生活的一个状态，所以不妨可以好好的把握这个契机点哦，去展现你的个人魅力。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是要留意哦，切勿切忌误事的一个状况哦，因为在这个礼拜你可能会突然接到一些新的任务。 会让你有些措手不及，所以要提醒你们千万不要紧张哦。只要你能够分出这个轻重缓急，然后你就可以很轻松的去应对了。那么另外就是不要让压力的关系呢，来让你呢在这个礼拜呢就特别的想要去花钱。那如果你又没有记账的习惯，你就会发现奇怪了，我的这个 cash flow 怎么变得有一点紧张呢？呃，所以建议我们在荷包里面呢。 现金放少一点，信用卡还是少带几张，这样子你才不会有这个不小心额度呢被你刷满的疑虑哦。那通常如果你乱花一通之后，你又会让自己很后悔，反而更不理想了。那么在当中，可能我们的这个饭局的邀约会比较多一点啊，所以要留意一下，尤其是如果针对是有要喝酒的。 那么更要留意一下，因为你很容易就会跟人家想要拼酒哎哎，那这么状况的时候呢，就很容易会因为你的酒量不好，或者是在酒醉之后呢失态发言哦，那得罪别人呢还不知知哦。那么在针对感情的部分呢，如果是有对象的朋友，一定要多去尊重对方，包括了就是要跟对方啊报备你的这个去向。 好，然后也不要那个让对方呢在他人面前呢失了颜面哦。所以通常呢，也就是代表是在呃互动方面的的用词措辞方面要多加的留意。那么在这个礼拜会建议会你们呢少开车哦，因为在当中呢你们出门开车的时候呢会比较因为一些分心的一个状况呢。 比较容易会有一些事故的状况的疑虑，所以呢，可以以那个步行啊，或是乘车哦，比如说呃，坐公车啦，坐捷运啊这一类的来替代步哦，会是比较理想的。那么，针对属兔的朋友，我们在当周的开运花呢是黄水仙。那黄水仙呢，它是在这个英国诗人呢华兹华斯的笔下。 象征的是敬爱哦，所以呢，他的祝福之下呢，就代表的是很敬爱的意识。那么也代表在这个礼拜呢，你在感情的部分呢，你们的互动上会相当的活跃的。那但是呢，也要留意一下，就是有没有可能会引起一些反弹哦。呃，那么在感情上面的话呢，是属于非常的投入哦，非常的融入，非常的陷入的一个状况。 那么也要注意，就是当对方没有把这个注意力，或者是把同样的关爱放你身上的时候，你会不会有一样的这种失落感哦、反差感出来？所以呢，自己也要适当的拿捏一下这个呃收与放的一个角度哦。再来呢，让我们来看一下，是针对属龙的朋友。那么属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于隐忧显著的一周。 那么，尤其是针对在社交方面，会建议属龙的朋友在当中呢，呃，其实你们即便呢是好像如鱼得水一样，好，但是呢，呃，你不管是说的好，或者是说的不好的事情啊，都会影响深刻，不管是对你自己，或者是对他人而言，都是一样的。所以呢，特别要留意一下在应酬上面的一个应对啊。 那么，针对如果你是自己是属于呃自营商，好，那么就要留意一下，比如说，尤其是针对店面的经营方面，可能会有一些破财的危险。那这个破财危险可能会来自于，诶，客人很多的时候，你要小心你店里的物品啊，会不会被人家顺走哦？啊，或者是说你的网店，呃，很多的这个莫名的退货，造造成了一些呃。 额外支出的财损的部分，所以呢，这个就变成是属于你要再去更仔细的去控管的。那也有的人呢，他们可能就单纯的是我在设定价格的部分设错了，那导致要蒙蒙受这个呃损失的部分。所以针对这些项目呢，可能会是你们在当中要留意的地方。那在。 感情的部分，如果是针对有对象的，会建议就是你在当中可能会比较没有办法摸清，呃，对方内心真正的想法。所以呢，呃，针对你没有办法确定的部分呢，会建议你们也不要去恐慌，呃，因为呢，这样反而会让你这个患得患失的这个的这个激激烈的反应呢会提升哦，呃，会更加的强烈，反而对于你在表达的时候呢，会是比较不理想的。 好，所以会建议在这种时候呢，不如不要用猜测的，不如直接用呃问的会是比较理想的哦。那么在当周我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周日。那么针对我们属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是康沃尔石楠，那么它的英文名字就是康二我地方的石楠。 它是用来编织这个扫帚啊、篮子啊，还有甚至可以用来铺屋顶的材料。那有的时候呢，人家也会把它拿来当是家畜啊、鸟类的粮食哦。又甚至会把它拿来做成床布，所以它的用途真的很广泛哦。那么它的祝福之下，就像是万能的。 那么在当中呢，受到他祝福的属龙的朋友呢，你会让人家觉得你有这种多才多艺的那一面哦。所以不论是在呃工作啊，或者是在课业方面啊，或是在运动方面，各方面总是让人家觉得你好像样样都很拿手哦。但是呢，问题是样样拿手，样样却都不够专精哦。 那这样子就会没有办法助你成大事业的，所以会建议你们呢，不妨呢要针对特定一个项目呢，让自己在更加的专精哦，才能够让别人觉得你真的是一把手哦。好，那同时呢，跟他人互动的时候呢，也是一样，不要让人家觉得你每一个人都是一样的好，那他就没有办法特别的感受出来你哪里对他好了哦。 好，再来呢，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于赶上变化的一周。那么在当中呢，你的行程呢，表面上呢安排的是像密密麻麻的哦，可是呢，在中间呢生变的一个几率是蛮高的，所以呢，很多事情就没有办法，真的是事事顺遂哦，也没办法完全顺你的意去进行。 那只要你在当中呢，不要去计较，不要去强求，你就可以很安稳的啊度过这一周。那在这个礼拜，我们的财运是比较欠佳的，可是你的消费的欲望又相对的强烈，所以你就很有可能会动用你银行的存款啊，或者是你就很有可能会是透支的消费心态。这个部分呢，不能谴责你，但是只能提醒你要多加的注意哦。 如果有要出去应酬啊，那非必要的时候，请你不要装的那么阔气，好像说啊来来来，让我来买单哦，或者是换我了换我了。呃，基本上呢，不要让自己赢了面子啊，失了理智啊。所以呢，这个部分就不要打肿脸充胖子哦。那么在这个礼拜呢，跟他人相处的时候，请你一定要留意一下你的态度，不要太过的这个固执或者是倔强。那说话呢，不要太过的。 毒狠哦，嗯，不然呢，别人的心脏是受不了你这样的一番评论的。那也会建议，在这个礼拜，如果你有闷闷不乐的时候呢，呃，就尽量可以让自己透过小小的偷懒哦，比如说，呃，事情呢就先暂时搁着，不要做，听一下音乐，走动一下呢，来缓冲一下这样的一个情绪，啊，可能会是比较理想的。 那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周四。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是白头翁。那么白头翁它纯白啊，所以呢就会给人家的感受呢是相当清纯的。那么它呢，同时也是供奉给在四世纪波斯的基督教徒作家啊的花朵，所以呢它的祝福之下呢，就代表的是才智。 那么受他祝福的属蛇的朋友，在这个礼拜你们会有这种很出类拔萃的才智，而且不是只有富有知性的部分哦，你还有兼具这个可以洞悉人心的纤细感受力。所以如果你走的是艺术的路线，又或者嗯，你是走的一些想要跟人家呃可以媒合在价值观相通的路线，都是比较容易成功的。 同样的运用在感情方面，只要你发现这个人跟你的想法是比较同步的，或者是比较类似的，那么它的发展的可拓性呢，也相对的是会比较高的哦。再来下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在当中呢是属于心神安静的一周。 那么这也意味的是，我们在当中呢，在工作上会建议你们尽量按照自己的心意去做事就好了。如果你要强迫你自己去帮助别人，你反而容易造成更多的误会哦，那是不是很莫名呢？那么你们在这个礼拜会比较欠缺一些开源的企图心。何谓欠缺？啊，这代表是你就很多事情想要在安逸的方式，好在舒适的方式，按照。 旧有体制的方式去进行去做，哦，那么通常这样的话呢，就会让这个投资方呢会觉得是说，哎，好像我就，嗯，不见得需要跟你合作啊，或者是说不见得需要跟你凑在一起啊，因为你就少了这种精神哦，所以尽量呢要让自己呢在工作上面呢不要呃少了这种企图心的展现。 那么，针对在感情的部分呢，会建议就是，呃，即便你很想表现你自己的感受呢，也要善待对方的感受哦。那么，同时在这个礼拜，你也可能比较会展现出对于另外一半呢出乎平常的关心哦。但是呢，呃，对方呢却可能没有办法第一时间给予你回应，因为可能，呃，他们也不是很确定你这个。 到底这这一次呢，又是在出什么招哦？所以尽可能呢，如果你能够更真诚的、更真心的表达自己真心的那一面，会比让对方去猜测、去产生疑虑，有、友来的理想。那么在当周呢，要留意的天数是周五。针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是德国铃兰。 德国铃兰呢，它也是一样呢，具有的这个吊钟形的特征，而且它是纯白色的。那么它的繁殖力相当的旺盛哦，呃，这是众所皆知的一个特点哦。所以很多在英国的园艺家呢，都会用它来填补，比如说花园的当中呢有空白的位置，因为用它来来种植的时候，就很快就可以把这些位置给填满了。 所以呢，他的祝福之下呢，就代表的是纯白。那说他祝福的属马的朋友呢，在当中就好像是一张没有任何污点的素描纸一般呢，呃，你会对于另外一半的要求会是相当严厉的，意味的是你期待对方来填补你的空虚的那个部分，可是你也更不能允许对方呢是在你想象之外的框架。所以，呃。 如果你有什么期盼的，最理想状况是告诉对方你希望他是怎么样子，看对方能不能够活成你要的那个样子，那么这样子两位的感情生活才会有一个呃共同的方向哦。再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢是属于稍微抑制的一周。 那么在当中，你们比较不喜欢主动跟同事去沟通哦，所以呢，我会建议，不如你们就让自己在这个礼拜当一个不显眼的独行侠。那么在会议的部分呢，如果能够少参与呢，就尽量少发言。那在这个礼拜，因为你如果话特多的时候呢，你就不会，嗯，注意到要去。 呃，克制你的言行哦，那你就很有可能呢惹恼或是惹怒对方，这样子呢就会把过去累积的一些好感度呢瞬间降到冰点，所以会建议尽量能够少发言为妙。那针对在感情的方面，如果你有看到跟是比较符合自己的理想值的心仪对象，请建议要多一点的行动哦，呃，尤其是如果你这个对象又刚好的是跟。 别的异性在一起的时候，那么你可能会心里会觉得有点酸，有点吃醋，有一点不爽快，嗯。但是在这个礼拜呢，不要把它展现出来。如果你你那个可以假装不在意，但是呢，又稍微的呃跟对方提起一些呃互动的一些邀约，那么反而呢，可能就比较容易让对方。 多注意你一些哦，那你的胜算呢也会比较多一些哦。那么在当中呢，呃，在针对我们去购物的时候啊，或者是在消费的时候，要特别留意有一些呃状况，就是你比较容易会碰到一些超级推销员。那么他们的口才会非常的好，会让你可能把一整年份，或者是你可能一辈子都用不完的分量都带回家了。 所以呢，请你一定要挡住这个莫名的利诱啊，诱惑，哦，要把持住，不然你会跟你自己的钱包过意不去哦。尤其是需要跟想要跟必要，他们是有天差地别的状况哦。好，那么最后针对属羊的朋友，要提醒你们，当中要留意的天数比较多，除了周四之外，还有周五以及周六。 而针对你们在当中的开运花呢，是风信纸。那风信纸它是被献给在西元四世纪的时候，为了在土耳其增建这个真院哦，那执笔写了许多提升道德观念相关文章啊，好，还有论文的一个圣真。所以呢，他的这个祝福之下，就代表的是道德。而受到他祝福的属羊的朋友们，也意味的是。 呃，你们在这个礼拜，你们的品味非常的高尚，可是，在恋爱的部分呢，就要特别留意，因为太过高尚，有的时候会让你不想出手。而我们谈感情，有的时候还是要有一点呃经验的基础，你才能够知道自己是需要什么的，啊，或者是欠缺什么样的对象。如果你不在年轻的时候多去大胆的去多谈一点感情的话， 那么，等你真的想要认真谈感情的时候，你就很容易受到伤害哦。所以，为了预防这样的一个状况，呃，请记得提醒自己，有的时候呢，多去认识一些对象，也是一个人生的必备历程。再来，下一个生肖是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于顺利推动的一周。那么，在这个礼拜。 呃，你们的这个工作实力呢是大为的彰显哦，非常容易得到上司、同事的认同。因此，在进行中的案子或是预定的项目呢，大部分都能够顺利的推动完成。那在这个礼拜，我们的这个投资的方向会建议要多方的，呃，比如说用灵活的方式呢去运用哦。那再来就是在跟别人沟通的时，候，要多留意一下沟通的技巧，尤其是你我们的语气。 好，要平和一点，不要像老师在说教的模式哦，这样子呢，才可以让对方不会感觉到那么的不适。那么，尤其是跟另外一半，如果你在建议的时候呢，不妨可以多用一点甜言蜜语啊，或者撒娇的方式呢，来让对方能够接受你想表达的，那同时又能够增进你们的感情哦。那么在当中呢，要留意的天数，有一天是周日。 而针对属猴子的朋友呢，我们在当周的开运花呢是欧石楠。那这种花呢是献给在圣尼克拉斯的花。那圣尼克拉斯他是活跃于圣诞节的圣诞老人，也就是我们的这个 Santa Claus。所以呢，他的祝福之下就代表的是气度，因为他总是在世界各地发送礼物给孩子们嘛。 所以送到他祝福的朋友们呢，也意味的是，你们在当中会非常的毫无保留的付出你所有的爱，去分享你所有的热情。哦，那么当你的对象呢，相对的会是非常的信啊，而且是毫无后顾之忧的。可是呢，有的时候如果我们让对方呢，总是觉得这一切来得太理所当然，好像也不太是一件好事吧。 所以偶尔呢，还是要稍微的吊一下对方的胃口，那这样子他才会更加的理解你，甚至呢更加的就是去 appreciate 你所为他做的这一切哦。再来下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当周是属于刮目相看的一周。我们在当周的运势呢是上升的，而且你的自信心呢也会增强很多。 那么你会非常热情、积极的，好想要投入到你现有的工作当中，所以呢，成效呢也会相当的让人刮目相看。因此，在这个礼拜是非常适合让你们大展身手的一周。而针对我们在当周要留意的天数，有一天是周二。而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢是紫苑。 那么，在过去呢，农夫呢，他们都很相信呢，这个植物的叶片晒干之后燃烧了，就可以驱蚊啊，或者是可以驱虫，比如说像呃跳蚤这种的害虫哦。可是，其实事实上是相反的，因为蚊虫反而非常喜欢这一个植物的烟味哦，所以呢，它的祝福之下就代表的是说谎。那么，对于在当中受到他祝福的属 机的朋友呢，你们可能就会比较擅长去包装你的言语，甚至会适当的讲一些小谎话。当然，你们可能没有什么太大的恶意哦，只是是说你可能对于面对这个人没有这么大的自信，或者是说你希望能够展现更好的一面。但是，当你在不经意间呢，把一些话经过修饰、修饰或是再包装才表达出来之后呢，你可能呃，针对你的。 另外一半眼前呢，你就没有办法让他感受到你是很真心的在对待他。好，那呃，会建议你们，如果你可以呃用更真诚、更直白的方式去互动呢，可能呢，你会发现这样的自信呢会来的更加的容易一点哦。再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于。 折重突破的一周，那么也这也代表是在这个礼拜，你会觉得哎呀好烦哦，因为好多事情都堆在一起，然后你就会有种手忙脚乱的感觉，啊，甚至会有种喘不过气哦。那请你记得你要理清头绪，那么这些难题呢就会逐一解决。我们在跟另外一半相处的时候。 你可能会比较会有这种不信任感，你会一下子就是捉风捕影啊，然后就会疑神疑鬼，这样其实很容易让对方跟你产生一些不愉快，甚至你们会有一些矛盾。那尽量呢要放下这样的一个心情哦。那至于在金钱上面的运用哦，要留意，在这个礼拜你可能会因为一些呃很迷糊的状态，而有这个财损哦，比如说不小心遗失了钱包啊，或者是说东西不晓得。 呃，有优惠，可是你可能就是用了呃另外一种方式去支付啊，反正类似这样的一个状况，呃，就是尽量要避免哦，才不会后面让你觉得自己会一直卡在那种不愉快的心情上面。那么在这个礼拜也会建议你们不要想说什么事情都要面面俱到，因为在当中呢是不太可能的，毕竟你已经有这么多事情了，你还想要每一件事情都处理到一百分那是很难的。有些事情我们也可能要九十分的。 标准有些事情可以有八十分的标准，有些事情你只是代理的，我们只要让他有及格的标准就好了。你说是不是呢？不要让自己太累了哦。所以一定要按照轻重缓急，然后一项一项去处理，就可以让这一个礼拜过得很顺遂啊。那么在当周呢，我们的运势呢，呃，也是相当的旺盛，只是事情比较多哦，所以并没有需要留意的天数。而针对属狗的朋友，我们在当周的这个开运花呢是。 蓝矾绿哦，那么蓝矾绿呢？呃，它的这个花瓣的形状其实跟樱花是相当相似的。那它的颜色呢，有点带蓝紫色。那么它呢是非常娇弱的，所以呢，它的祝福之下呢，也就代表是你在这个礼拜，你在身心上面是比较柔弱的。所以很多做事的方式啊，或者是。 呃，生活的模式、形态，你都想要很保守，你不想要太轻易的去推翻你原来的步调，你不想要做任何很轻松的尝试。可是刚刚有讲了，你在这个礼拜偏偏就是这么的忙碌，你如果不加快脚步那是不行的。如果你不尝试去放低一些标准或提高某些东西的的要求那是不行的。所以呢，在这个礼拜呢，你的心灵深处可能会隐藏一股热情，可是同时又被很强烈的自尊心给束缚住。 所以会期盼，就是如果你在针对感情的互动的时候呢，要更加的，呃，注意啊，对方是不是能够呃对你一样有这种悉心呵护，能够，呃，就是去理解你，那么这样子才能够走得长久。但同时呢，如果你不去表达你现有的状况的话，你要得到对方理解也会很难嘛。所以记得多沟通，在这个礼拜也是在感情上面呢的首要课题之一哦。 再来，让我们来看一下，就是针对最后一位生肖属猪的朋友，属猪的朋友呢，在当周呢是属于灵活处理的一周。那么在这个礼拜呢，你们在事业方面呢，非常勇于去创新、去挑战，所以无论是任何新的工作领域啊，或者是新的任务啊，你们都可以掌握的拿捏的非常好啊。所以对你们来讲，非常好的起跑点，非常好的机会都会来临。那在当周的设定呢，就是一个非常适合去奋斗还有突破的时间点哦。 那也非常适合去跟别人去做竞争，还有唱反调。当然呢，这个唱反调不代表是为了反对而反对哦，而是为了你的理念，或者是为了凸显你的主张而去反对哦。那么，针对在财运的部分，针对属猪的朋友，在这个礼拜你们财运会有所回升。那么，呃，针对如果要投资的部分呢，很多的局面看起来会更加的明朗化，也可以让你更加的确定什么东西是可以呃下注的。 那你可以按照自身的一个情况呢，去灵活的去操作。基本上一样的建议，鸡蛋不要放放在同一个篮子里面。那也会建议你们在当中要非常注意你们自身的形象，因为这个形象呢，会影响你后续很多的一个业务的拓展跟发展。尽量要把微笑挂在脸上哦，那这样子呢，散播你的这个正能量，散播你的这个专业，好，同时呢，可以让。 快乐都围绕在你身边之外，也可以帮你带来好的桃花。这桃花呢，当然不代表一定是针对男女之间，它也可能针对是异性，好，或者是我们用运用在我们工作上面的桃花喽。好，那么在当周呢，我们要留意的天数呢是周三，而针对你们在当周的这个开运花呢，是奥地利石楠的玫瑰。那它是目前种植在花坛中的鲜黄色玫。 的蔷薇哦，基本上都是属于这个品种的改良版哦，所以呢，它就是属于黄玫瑰的鼻祖。所以它的祝福之下，就代表的是起源。那么通常呢，受到它祝福的朋友，在这个礼拜，呢，你会比较呃注重很多事情的源头、它的主因，或者是呃目最最初的这个目的是什么？比如说，你会在这个人。 最初喜欢你的原因是什么，或者是他接近有没有什么目的，你会比较去想这些，或者是你会在乎说哦他的家族的 background 是怎么样，你会对这种初始的一些设定值，或你会有一点在意，你会觉得这个是一个人生可能呃没有办法完全改变的东西，或者是说呃是属于先天的影响是比较大的，所以你会觉得这个东西如果跟你是契合的，你就会比较有意愿去做比较多的互动。 那么，所以也意味的是，你在这个礼拜会喜欢找有这种母性特征，或者是温柔体贴、包容力强的对象。那当然呢，你在这个礼拜也比较容易会是受到很多人呃依赖啊，或是倾慕的对象。呃，但是想要终究找到那个适合结婚或者是适合谈感情的对象的话呢，你就必须要去看是不是有符合你要的顾家的特质哦。好，那么以上呢是针对当周的生肖。 呃，要留意的事项。再让我们来看一下，在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是属猴子的朋友，第二名呢是属猪的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜，这三个生肖的朋友，你们比较容易会迎来这种若隐若现的这种感情运哦。 那么通常这也意味着是说，你会有一种直觉，就是你觉得好像有机会，呃，那么如果你觉得好像有人在关注你，或者是好像有人在爱慕你，那你对他也不是那么排斥，那不妨你们就可以试看看哦。那么也不要太害羞，或者是去想太多的不确定性哦，因为太多的这些呃包袱或者是限制的话呢，反而会限制你们的行动哦。 那建议呢，如果是单身的朋友，尤其是这三个生肖的话，你们可以细心去观察一下你们身边的异性朋友。如果是你有你有意思的，你主动出击，其实成功率会非常高。那也会建议就是在互动的时候呢，不要呃说大话，也不要说谎哦，呃，因为这会很容易被识破的。所以呢，尽量呢要去讲实话，比较能够获得对方的理解以及共感哦。 好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网的这个预约链接，跟老师预约线上咨询。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。